უმრავლესობა განწყობილია რომ უსმინოს ყველას, რა თქმა უნდა იქნება კითხვები, ახლა როგორც თავდაპირველად პარლამენტის თავმჯდომარეს არის თვითონ სვამს კითხვებს, რა თქმა უნდა ეკონომიკური დარგის მინისტრებსაც მოუწევთ კითხვები. ჩვენ საგარეო ურთიერთობისა და ევროპასთან ინტეგრაციის ამ კომიტეტებს უფრო საგარეო საქმეებთან ეკნება ბუნებრივი შეხებები, იქნება კომიტეტის ხომები, იქნება უმრავლესობის, უმცირესობასთან შეხვედრები, ფრაქციებთან შეხვედრები, რომელიც დასრულდება დღეს ჩემი აზრით იმ საერთო განწყობით, რომ მთავრობას ექნება ნდობა პარლამენტისგან.